Yap beni. Yap beni. Karşısına kaç. Karşısına kaç. Yüzüğün bas. Abi. Ya aç. Aç bir kenar. Aç kenar. Yanına gel yanına. Kaç ay aç. Hadi. Hadi bastı. Alperen neredesin? Gökay. Alperen sen orada olmam Gel şuraya gidelim oturakta. Ortabaşı toplar Alperen. Sezer. Bizim şimdi. Bir sonraki oyunda geri pas yok tamam mı? Hadi bak. Tamam önde karşına. Çık yansın önde. Baskı. Sakin, sakin bize. Yapma. Güçlü ol, topa gir. Hadi biraz çatırtı olsun. Herkese gel, gel, gel. biraz çatırtı olsun. Haydi. Sizin öyle bir lüksünüz yok. En fazla iki. Tabii. Hadi ya. Ama pasa çevirelim oyunu. Bas bas bas. Berat girme defansına. Orada. Hadi orada. Oo. Artık göster. Tabii var. Devam et Berat, devam et Berat. Hadi kaynak. Bravo. Al yürü. Yasin. Bas bas bas bas. Erpe. Vur. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Yürü. Arkana bırakma. Hadi arkana dönmesin. Arkana gitme. Hadi arkana. Hadi Arda. Arda dön. Arda dön. Arda'nın içine dön. Muhammed sen kalırsan. Alperen. Hadi hadi hadi. Ya şu orta sahayla buluşturun bak. Ali Rıza'yla nasıl top buluşuyorsa Berat'la da buluşturun. Ahmet Ahmet. Sakin bizde Kayla. Sakin sakin sakin. Kayla. Ayakta bir kaldı. Her şey Rakip burada var. Değil mi? Bak bak buyurun. Tamam bildi. Bırak bırak. Ama kaleciler sağa çıktı. Aç, aç. Ya aldırma. Adam paylaşmıyor. Aldırma. Beşe beşsin zaten. Samet, Samet git. Gol orada. Kafayı kaldır Samet. Alperen düzelt. Arda dön. Arda dön. Sakin, aynen sakin. Aynen. Dur. Adam paylaş. Muhammed al orayı. Adam öyle. Geride bir kişi kalsın. Yunus Emre gel.

Kaldırma. Gökay boş. Kayra Gökay boşta kalıyor. İki. Takip et. Takip et. Berat orada. Berat orada. Mücadeleyi bırakma. Atma. Bitti. Vur be. Al. Al. Al. Dön. Dön. Dön. Dön. Al. Al. Hayır. Al Gökhan. Dön. Dön. Dön. Aferin. Bravo. İyi mücadele. Aferin Gökhan. Hadi Alperen. Tukan yerini kaybetme. Yerini kaybetme. Devam et, devam et, devam et. Bravo. Gel, gol. Arda. Geri savunmazsın. Ahmet, Ahmet, Ahmet, Ahmet, Ahmet, Ahmet, Kes Gökay. Ya Yasin. Yasin getir topu. Getir getir tamam aferin. Mücadele güzel getir. Getir, getir topu. Yok yok faal falan yok. Ben sana söyleyeyim. Daha erken kaleye gitmen için senin şuralarda topu düzeltmen lazım. Topu buraya doğru sürüyor. Ya altın topu. Şurada topu aldıktan sonra sana tekine sürüyorsan kendini adamın önüne gidelim. Adam sana çarptı. maç hocanın düdüğüyle başlar. Hocanın maç içinde düdük çalmasıyla ara ara kesilir. Hocanın son düdüğü çalmasıyla biter. Ya hocan sana düdük mü çaldı da sen maçı bırakıyorsun. Hocan falan çalmadı ne yapacaksın görmedi. Ya görmedi pozisyonu görmedi ne yapacaksın? Sen al at taca at korneri ondan sonra hocanın yanına git. De ki hocam burası faal. Anlatamıyor muyum? Birazcık ciddi ya. Yani isteyin bizim kadarımızı tamam mı? Birazcık tartışın. Barışmıyoruz artık serbest. Ama lütfen ciddi. Hadi beyler 400 çevirin. Ver al, ver al, ver al. Ele não tinha de nada. <laughs> O kadar yan dönme Gökay. Gökay bırakma Gökay.